大家好，今天我们来聊聊周深是怎么走向大众视野的。对了，如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧，争取每一个机会汇聚星光璀璨。有的人拨开迷雾走出森林只需要一刻钟，有的人可能需要一辈子。那些有色眼镜的话，是一个魔咒。周深直到唱出自己的成名曲《大鱼》。 看到除黑他外貌、声音之外，也有粉丝喜欢他的声音，他才有了真实的感觉。李玉刚评价他，他的声音这么空灵，是一个非常好的苗子。我认为他有才气。的确，周深的嗓音清澈空灵又温暖，犹如天籁。蒙面唱将猜猜猜是他参加的第一场综艺节目，团队告诉他，只有抓住这次机会。 才会有下一次，一定要拿出最好的状态去唱。周深知道，他必须唱好。第一次录综艺节目频频脱节，不知道怎么对着镜头，时间安排不当，没时间背歌词，不熟悉的东西不懂立马请教，时间不够熬夜通宵准备。深情细腻而又大气的演唱风格，在《身穿白马》这首歌中体现的淋漓尽致。 赢得了猜评团的一致称赞。如果说蒙面唱将让周深更清楚的认识了自己，那么深入人心让周深得到了自信心。在这个舞台上，周深用实力告诉了所有人，他的一切东西都是自然的，而不是一个人设或是捏造出来的一个虚假的性格。面对实力强劲的其他六人，周深第一次体会到了凹心的压力。 每天都在想要唱什么歌，要怎么去编这个曲，怎么去让自己更放彩。前两次选歌编曲的失败，丢掉了首席，周深心态崩溃，哭成鬼。看到很多人发弹幕或者私信骂他不负责任，心里更不是滋味。我希望你能够站在舞台上去告诉大家，你是特别，并且你要接纳自己是特别的。 郑云龙的一番鼓励，让他有了决心面对一切。在一次又一次的录节目现场，周深的唱功水平，肉眼可见的在提升。深入人心这个平台，也让周深得到了更多人的认可。二零二零年跨年晚会中，从来没有学过日语的周深，为圆童年的梦想，特意学习唱经典之作《千与千寻》的主题曲。尽管这是不必要的。 但为了表达对这部童年动画的喜爱，他希望可以做些什么，即使做不到精湛，尽自己的一份力也好。他很努力，努力让自己脱颖而出，努力让自己在娱乐圈有位置。这种勤奋换来了事业上的爆发。在《我是歌手中》，周深完全释放演唱的天分，展现十足的自信心，一首封神之作《达拉崩吧》。 一人饰演五种不同的声音，流畅不失动感，欢快不失魔性，征服同场竞技的其他歌手。看萧敬腾和徐佳莹的惊呆的表情，就不用我多说了。尤其是在我们的歌中，与李克勤的合唱，周深与李克勤不同质感的音色交叠，有种此生不换，你中有我，我中有你的契合感。每一段都很绝，配合的天衣无缝。 堪称完美，并且充分演绎出了自己的风格，跳出人设的条条框框设定，做最好的自己。《天下有情人》中，周深纤巧灵动的高音，裹着吉他和弦乐声穿云直下，渗出飘渺仙气，与李克勤成熟老练的演唱技巧，完美诠释出了金庸笔下的儿女情长。那片海里，周深与李克勤高低结合的音色，没有丝毫的违和感。 让人从歌曲中听到了大海的声音，感受到大海的一望无际。《野狼 DISCO》中，这首歌一改歌曲的悲情气质，两人录音室级别的音色重新演唱出不一样的情怀。周深展现出了直愣可爱的铁味，话里的周深将曼妙的和声展现到了极致，如仙音缭绕，让人感受到歌词里的甜美气息。一个男生声音如此多变。 带有女婴的属性，在这之前不曾有人能如此做到过。然而，这许许多多的努力，很多人都视而不见。他们抨击他的声音，然后再讽刺他的外貌。如今的娱乐圈，不是富人子女，没有点背景，没有人愿意给你投资，因为你没资源可靠，你很难混出个人样。普普通通的周深。 靠着自己抓住的每一点机会，步履不停的刻苦努力，走出来了自己的一片天地，有了一大群追随者。他证明了自己是值得被喜欢的。周深从一个对自己声音极度不喜欢的人，到现在被大众认可和前辈们的疼爱，只因他唱歌的声音是自然而不做作的。经过了六年被音乐的洗礼，合唱过千多首电视剧主题曲和电玩主题曲，再到翻唱之王。 经他翻唱过的歌曲都可以变成自己的歌曲，这是一个歌手最难拥有的。相信周深在十年之后一定也会成为传奇。现在周深唯一不足的地方就是没出过太多专辑。他目前出过的专辑只有高晓松自掏腰包为周深量身打造的专辑《深的深》。他出的单曲只有在中国流行，如果是中国以外的地区，会有人知道周深唱过什么歌曲吗？ 一首以大于红遍中国的歌手，拿得出其他的作品吗？歌手如果没有歌就不叫歌手，歌手如果只是翻唱其他歌手的歌也不叫歌手。但是周深在歌手唱的原创作品，自己按门铃自己听，得到了观众和老师的高度认可，真的是很好听。如果听现场的话，又会是怎么样的呢？大家都知道，中国的歌唱综艺节目都是通过后置修音过后才播的。 但是周深的现场还是很好的，为什么华语乐坛不能和外国乐坛相提并论？只因现场的音准和唱功的不一样。关于周深，你对他有什么建议呢？如果周深在台湾发展，会有更多人看到他吗？你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。